How are you today? Comment allez-vous Very good. <laughs> Very good. Once again, it's a privilege to be with you. À nouveau, c'est un privilège d'être ici avec vous. And thank you for all of your attention and encouragement last night. Merci pour hier, pour euh, l'attention et vos encouragements. I, it is my prayer again this morning or this afternoon that you would be blessed through the preaching of God's word again. Et c'est ma prière pour cet après-midi que vous puissiez être bénis par la prédication de la parole de Dieu. So let me ask you a question that we asked last night. Laissez-moi d'abord vous demander une question que nous avons posée hier soir. What do the scriptures principally teach? Qu'est-ce que les écritures enseignent principalement? The scriptures principally teach Les Écritures enseignent principalement what ce que l'homme doit croire concernant Dieu et quel devoir Dieu requiert de l'homme. So last night we talked about what man is to believe concerning God. Alors hier nous avons parlé de ce que l'homme doit croire par rapport à Dieu. The gospel. L'évangile. Uh, this afternoon, we're going to talk about what God requires of man. Et donc cet après-midi, nous allons euh, regarder ce que Dieu exige de l'homme. The law. sa loi. So please turn with me in your Bibles to Colossians chapter 1. Alors, je vous invite à ouvrir dans vos Bibles Colossiens chapitre 1. And we, we will read verses 9 and 10. Nous allons lire les versets 9 et 10. Colossiens 1, 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Here at the beginning of Colossians, au début de l'épître aux Colossiens, Paul is telling the Colossians L'apôtre Paul déclare aux Colossiens that Epaphras has told him que Epaphras lui a dit about their faith and their hope and their love. Euh, il lui a raconté leur foi, leur espérance et leur amour. And Paul is thanking God for these things. Et Paul rend grâce à Dieu pour ces choses. and built on this foundation of salvation, et il construit sur, cette fond, sur ce fondement du salut. Paul is now praying something for the Colossians. Et il, il demande quelque chose dans sa prière pour les Colossiens. He wants them to know God's will more. Il veut qu'ils connaissent davantage la, la, la, la volonté de Dieu. So that they can walk in a manner worthy of the Lord. De, de sorte qu'ils puissent marcher d'une manière digne du Seigneur. So we have salvation Alors nous avons le salut qui mène à l'obéissance à la loi de Dieu. Et voici la perspective que nous euh, désirons avoir concernant la loi et l'évangile. nous pourrions dire que Paul veut que les, Colossiens euh, craignent le Seigneur et gardent ses commandements. And we could also say that Paul wants them to do the duty that God requires of man. Et nous pourrions aussi ajouter qu'il veut que euh, les Colossiens euh, s'acquièrent de leur devoir envers Dieu. Now for us pastors, Alors, pour ce qui nous concerne, les pasteurs, this makes perfect sense. C'est, c'est, cela est, est évident. We are saved, nous sommes sauvés, and then we obey. et par la suite nous obéissons. Et c'est ce que nous aimons comme chrétiens. Mais for the world, par contre, pour ce qui concerne le monde, et pour ceux euh, sur les, lesquels Dieu nous a euh, placés, ils ne le verront pas nécessairement de manière aussi évidente. Which means that the next generation Ce qui signifie que la prochaine génération will, will face difficulties in preaching the law. Aura, euh, rencontrera des obstacles quand viendra le temps de prêcher la loi. So I want to think about preaching the law in three different areas or spheres. Alors je veux donc considérer la, la prédication de la loi sous trois aspects. First, premièrement, we will talk about the law in public life. Nous allons parler de la loi dans la, la, la vie publique. And then the law in personal life. Ensuite, dans la vie privée. And then the law in pastoral life. Et finalement, nous parlerons de la loi dans la vie pastorale. So let's begin by talking about the law in public life. Alors commençons avec la loi et la vie publique. Times are changing. Nous vivons dans des temps de changement. Times have changed. Et le, le, le, les temps ont changé. The law of God is seen in public eyes. La loi de Dieu est perçue par le public as a hateful and oppressive standard. comme euh, un, standard mauvais euh, et, et oppressant. In fact, they would see it on the same level as, for example, Sharia law in the Muslim. Alors, dans notre culture, les gens considèrent la, loi comme euh, semblable à la, la charia. And for them, it should be rejected in every way. Et donc pour le, les hommes, elle devrait être tout simplement rejetée. So for the next generation, alors pour la prochaine génération, you must decide if you will stand strong on the law of God. Nous devons décider si nous serons fermes en ce qui concerne la loi de Dieu. And this this is especially difficult as generations continue. Et il s'agit de quelque chose de difficile à mesure que les générations avancent. Let me give you an example to explain what I mean by that. Permettez-moi de vous donner un exemple. Think about the Israelite generations. Pensez au, à la, la, la, génération des Israélites. There was a generation that died in the wilderness for unbelief and disobedience. Il y a une génération qui est morte au désert en raison de son incrédulité, de sa désobéissance. And the next generation was faithful, entered the land and conquered the land. Et la génération qui a suivi a été fidèle, est entrée dans la terre promise et l'a conquise. But the next generation Mais la génération qui a suivi grew up in the land. qui a grandi dans le, la terre And they did not know the Lord, ils ne connaissaient pas le Seigneur and they did not serve the et Lord. ils n'ont pas servi le Seigneur. They knew nothing of suffering, Ils ne connaissaient pas la or souffrance, conquests, ils n'ont pas connu la conquête, or obedience to God's law. ils ne connaissaient pas non plus la- la- l'obéissance à la loi de Dieu. So, as these churches, with God's help, Et euh, euh en- Can you repeat that? Sure. As these churches, with God's help, continue. Donc, à mesure que les, les églises, par la grâce de Dieu, vont continuer. The later generations will have to continue the zeal and hard work of earlier generations. Les générations futures devront continuer le travail difficile pour demeurer fidèles comme les générations précédentes. In the address of the president to the association dans l'adresse de, notre frère Jacques, le président de l'association, il a dit que cette association est jeune et n'a pas encore beaucoup d'expérience. et donc, il, n'en revient qu'à nous que de conquérir la terre. Et pour, dans le but d'établir une église qui va persévérer dans ce même zèle. We have to ask ourselves, à cet effet. It will be especially difficult Et ça sera particulièrement difficile because mass media en raison des, des médias controls with tight control everything that is said. qui contrôle de plus en plus euh, tout ce qui est dit. So we have little chance of a fair hearing. Et donc, nous avons bien peu de chances d'être euh, entendus de manière équitable. Or an equal voice ou d'avoir euh, voix au chapitre. In such pressure, et donc sous une telle pression, will we surrender? Est-ce que nous allons euh, nous euh, euh, nous rendre? As homosexuality, alors que l'homosexualité and adultery, et l'adultère and aggressive atheism, et que l'athéisme rampant are not just uh, permitted but are established in life, ne sont pas simplement euh, permis, mais sont, font partie de l'état normal des choses. Will the next generation fear God and keep His commandments? Est-ce que la prochaine génération va craindre Dieu et garder ses commandements? Because we've seen in Canada and more so in America, parce que nous avons vu au Canada et encore plus aux États-Unis, that the sinful agenda of man que l'agenda euh, pécheur de l'homme N'est pas simplement de permettre le péché, mais de l'approuver. So we have sin sin. Alors nous devons euh, appeler le péché péché. And we have to call righteousness righteousness. Et nous devons déclarer ce qui est juste juste. So if are distressed alors, si nous sommes euh, préoccupés by the trends or the direction of public opinion and government action, par les, les tendances ou par euh, ce que le, le gouvernement décide de faire, then we need to be prepared for the worst. eh bien, nous devons nous préparer au pire. It is only by God's mercy and grace C'est uniquement par la miséricorde et la grâce de Dieu that we have enjoyed until now que nous avons, dont nous avons bénéficié jusqu'à présent. A measure of outward morality in North America. Une, euh, une, une, une grande préservation de l'équilibre moral en Amérique du Nord. So let's be careful, brothers and sisters. Alors, frères et sœurs, prenons garde. If the world hates us for the truth, si le monde nous hait pour la vérité, so be it. Qu'il en soit ainsi. But, mais, Let us not add to that hatred more reasons to hate us. Mais n'ajoutons pas à cette haine que le monde a contre nous d'autres raisons de nous haïr. While never compromising the truth, bien qu'il ne faut jamais compromettre la vérité, let us speak it in love. Puissions-nous l'affirmer dans l'amour. Et que nous puissions accompagner la prédication de la loi avec la prédication de l'évangile. Nous voulons que le monde sache qu'il est pécheur selon la loi de Dieu. Alors nous ne devons pas nous empêcher de prêcher la loi. Mais nous voulons qu'ils le sachent parce que nous voulons qu'ils sachent également que leurs péchés peuvent être pardonnés. And so gospel and Alors la loi et l'évangile ensemble testimony sera le témoignage fidèle d'une église fidèle. Mais nous n'avons pas d'autorité sur la sphère publique. Nous sommes des pasteurs qui ont reçu l'intendance d'église. And so as pastors, alors en tant que pasteur, it is the private personal life where we will face more challenges. Ça sera dans la, la, la sphère privée de la vie où nous rencontrerons le plus de, de défis. So let's talk about the second thing, the law in personal life. Alors parlons maintenant du deuxième point qui est la loi dans la vie privée, dans la vie personnelle. And if there's something truly unique about the next generation, Et un des aspects particuliers de la prochaine génération, c'est qu'il s'agit d'un monde digital. So let me Laissez-moi vous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a un euh, area, euh, un secteur de l'existence sur lequel la parole de Dieu n'a pas autorité. There is not. Il n'y en a pas. So if the world is, is acting in a digital world, if that is where they, they perform their actions, Alors si le monde prend place et agit dans le, le, le, le monde numérique, then the law of God needs to be applied to how people live their lives in that sphere. Alors nous devons également appliquer la loi dans cette sphère de l'existence. As Paul prayed for the Colossians, alors que Paul priait pour les Colossiens, they need to be full of the knowledge of the will of God, pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, so that they can walk in a manner worthy of the Lord, afin qu'ils puissent marcher d'une manière digne du Seigneur. And the New Testament epistles Et les épîtres du Nouveau Testament, they demonstrate a pattern of Paul applying the, the will of God to every area of life. nous démontre comment l'apôtre Paul appliquait la loi de Dieu dans tous les domaines de l'existence. Aux parents, aux enfants, aux maîtres, aux esclaves et donc dans toutes les sphères de la vie. So then in the new generation, alors donc dans la prochaine génération, since much of one's personal life is acted out in the digital world, puisqu'une grosse partie de l'existence privée se prend forme dans le, monde numérique. have to people Il, est important que nous puissions confronter les gens sur ce, terrain. Not exclusively. Non pas exclusivement. Nous reconnaissons simplement que c'est un nouveau défi. et donc, avec un, objectif bien précis sur cet aspect, we have to realize that the digital world nous devons réaliser que le monde digital presents a very private side qui présente vraiment un aspect privé et également un aspect public. one d'un côté, world. Nos gens vont utiliser le monde numérique. De façon euh, que personne d'autre ne peut les voir. Pour, le, pour ce qui est bien, mais aussi pour ce qui est mal. Et de l'autre côté, our people will be using the digital world to act very publicly. Et les gens vont utiliser le monde digital aussi pour, euh, de manière très publique et évidente. Which everyone will see. Que tout le monde pourra voir. For better or for worse. Pour le meilleur et pour le pire. So if, if the majority of our people's time is spent in these two situations, alors si la majorité de, du temps que les gens ont est, est, est utilisé de, dans ces deux de ces deux façons. The pastor needs to apply the law of God to both of those areas. Le pasteur doit appliquer la loi de Dieu dans ces deux secteurs. The heart of man is the same. Le cœur de l'homme est le même. The law of God is the same. La loi de Dieu est la même. But this is a new realm where we need to apply the law of God. Mais il s'agit d'un nouveau secteur où nous devons appliquer la loi de Dieu. You will see people being unkind to each other in the church on internet. Nous allons voir des gens qui, manquent de douceur l'un envers l'autre, des gens de la même église, mais qui sur Internet. Ou parfois des croyants avoir un mauvais témoignage devant les non-croyants. Nous allons les voir qui, euh, se battent euh, et euh, qu'ils argumentent. You them debating. Qui font des débats. Et parfois de manière inappropriée. And because this is so new, et parce que c'est quelque chose de tellement nouveau, very few people think of their actions peu de gens réfléchissent à leurs actions as being accountable to anyone. comme si ils étaient redevables à qui que ce soit. Think about putting millions of people Réfléchissez à, à, à qu'est-ce qui arrive si on met des millions de gens all together at once tout ensemble d'un seul coup where they can say whatever they want to say, dans, dans un contexte où ils peuvent exprimer tout ce qu'ils veulent, at any time. n'importe quand. That's a terrible idea. C'est une idée euh, <laughs> terrible. But people love it. Mais les gens aiment ça. There are good things and bad things about the digital world. Et donc il y a de bonnes choses mais aussi de mauvaises choses par rapport so au this monde. presents new challenges to the next generation. Et bien sûr, ça se présente avec de nouveaux défis pour la prochaine génération. If you confront someone in this area, si vous confrontez quelqu'un dans ce domaine, Ils vont peut-être croire que vous avez outrepassé votre appel. Que vous faites une intrusion dans leur vie personnelle. And supposing that you're dealing with something they did publicly, et en euh, supposant que vous traitez avec quelque chose qu'ils ont fait publiquement, then you need to remind them that you are called to watch over their souls. Vous devez leur rappeler que vous avez été appelé pour euh, veiller sur leur âme. And their actions on the internet, et ainsi que leurs actions sur internet, are just as much their actions, sont autant leurs actions, as though they were done in the church building comme itself. Comme si elles étaient faites dans le, le, le bâtiment de l'église. In other words, brethren. Euh, en d'autres mots, frère. The next generation will be pastoring in an age la prochaine génération va euh, exercer son pastorat dans, un, dans un, une ère where our members' actions will be publicly on display for the whole world. Vont, seront euh, euh, manifestes pour le monde entier. And we can't ignore this. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais il y, a un plus grand danger encore que de simplement être pris euh, devant le monde sur internet. It's not just them or the unbelievers that we need to be worried about. Ce n'est pas seulement eux ou les non-croyants pour lesquels nous devons être préoccupés. Because the internet is a fertile garden of heresy and error. Parce que l'internet est un est un terreau fertile pour l'hérésie et pour l'erreur. Anyone can say anything on any doctrinal topic. N'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet doctrinal. All learning and position and respect are leveled on the internet. L'éducation, la, la, la, la, position ecclésiastique n'ont aucune importance arrivée sur l'internet. And with a few clicks and keystrokes, anyone can spit out error. Et donc, avec quelques clics et en tapant sur le clavier, qui que ce soit peut dire plusieurs erreurs. So as pastors, alors comme pasteurs, we need to know if our people are spitting error, nous devons savoir si nos gens sont en train de régurgiter des erreurs or drinking it in. ou en train de s'abreuver d'erreurs. Et réfléchissez à cela. Do your members take vows of membership? Est-ce que vos membres prennent des, prononcent des, des, des vœux de membriété? Do you take vows of membership? For us, yes. Okay. In our church, dans notre église, one of the vows we take un des, des vœux que nous prenons is to promote the peace and the unity of the church. Et de promouvoir la paix et l'unité de l'église. And we, we promise this doctrinally and practically. Et nous le promettons euh, dans la sphère pratique ainsi que doctrinale. This means that the members of our church qui signifie que les membres de notre Église are accountable for what they say and what they read. sont redevables pour ce qu'ils sur disent et ainsi que ce qu'ils ce qu'ils lisent au niveau doctrinal. They don't need to submit a reading list to their elders. Ils n'ont pas besoin de nous soumettre une liste de lecture. But where they deviate, they are accountable. Mais lorsqu'ils dévient, ils sont redevables. So you need to realize you may have to protect the sheep from the sheep. Et donc, vous devez réaliser que nous aurons peut-être à, protéger les brebis par rapport aux autres brebis. Et lorsqu'on confronte ces gens, ils seront peut-être renflés d'orgueil. Qui es-tu? followers Combien de, gens te suivent? How many likes do you Combien de reçu de j'aime sur Facebook? Ils se pensent extraordinaires. But they can't even perform the basic functions of a church member. Mais ils sont pas même capables de faire les, les, les, les requis minimaux comme membre d'église. If they have voluntarily joined the church, s'ils se sont volontairement joints à l'église, then they have voluntarily submitted themselves to the eldership of the church. Et ils se sont volontairement donc soumis à l'anciennat de l'église. All under the word of God tous sous la parole de Dieu. So if they deviate doctrinally or practically, alors s'ils dévient en pratique ou en doctrine, it's not a logical leap. Ce n'est pas uh, what do you mean? A logical jump. Uh, it's not a difficult argument. C'est pas Ok, euh, ben voilà, c'est pas un saut logique. It's not a it's not a, a leap to say you're accountable for these things. C'est pas donc euh, simplement euh, euh une une façon de, de, euh, de, forcer la logique en disant que les gens sont, sont responsables à, ce niveau-là. Laissez-moi vous lire quelques passages des Écritures. Que nous devons appliquer aux chrétiens dans l'âge, dans l'ère de l'internet. Vous pouvez tourner, ou je peux simplement vous les lire. Et je vais vous lire Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. How many people become teachers on the internet? Combien de personnes deviennent des enseignants sur internet? They should not do that. Ils devraient pas faire ça. Qui leur a donné l'autorité pour faire ça? Est-ce qu'on est en train de dire que personne ne peut partager ou parler de, de, sujets théologiques? course Non, bien sûr que non. Mais nous avons tous vu des gens qui deviennent des enseignants. Et nous devrions les confronter sur cet aspect. It's possible that we could also see gifts being displayed there. Et c'est possible qu'on voit aussi des dons qui sont euh, mis en évidence. But we should still be careful to work with those people and help them to control what they are doing. Mais nous devrions néanmoins travailler avec ces gens et les amener à, faire leur, travail sur Internet de manière euh, contrôlée, en harmonie avec l'Église. We're not trying to suppress everyone except for the pastors. On n'est pas en train de, croire, de dire qu'il faut supprimer tous ceux qui euh, agissent à l'exception des pasteurs. But we are trying to maintain a proper order as Jesus has established the church. Mais nous voulons maintenir un ordre approprié tel que Christ a établi son église. And on the internet, et sur internet, people tend to avoid completely everything <laughs> that the Bible says about teaching. Et les gens tentent d'éviter complètement ce que la Bible nous dit concernant justement cet aspect de l'enseignement. So just think about that. Alors, réfléchissez simplement à cela. Next verse. Prochain verset, 1 Corinthiens 6, 4 à 6. 1 Corinthiens 6, 4 à 6. Quand, vous, quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Have you ever seen two believers arguing on the internet? Avez-vous déjà vu deux croyants qui sont en train de s'obstiner ensemble sur internet? What kind of testimony is this to the world? Quel genre de témoignage est-ce que ça rend pour le monde? We shouldn't if we have disagreements in in daily life. Alors, ah, si nous avons des, des désaccords dans la vie quotidienne. Do we go before the judge for our problems to be resolved? Est-ce que nous allons devant le juge pour que nos problèmes soient ré résolus? Then why are we airing our dirty laundry before the world on Facebook? Alors pourquoi est-ce que nous, nous, nous, nous lavons notre linge sale en public sur Internet? We have to be careful. Nous devons être prudents. But people aren't thinking. Mais les gens ne réfléchissent pas. C'est nouveau. C'est nouveau pour tout le monde. So Alors nous devons les enseigner sur ce. We shouldn't just On devrait pas simplement arriver avec un marteau. Et leur dire je, ne peux pas croire que tu as fait cela. Ils ont exactement le même cœur que, celui des Corinthiens. Mais nous avons néanmoins besoin de, de corriger cela. Next verse. Le prochain verset Romains 12 verset 8. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alors, si nous appliquons ce verset, combien moins de choses dirions-nous sur Internet? Est-ce que c'est possible de vivre en paix avec cette personne? times Combien, combien de fois devrions-nous dire c'est impossible? We like to be right. Nous aimons avoir raison. We like it when the other person is wrong. Nous aimons quand les autres ont tort. And for us, that's all that matters. Et pour nous, c'est tout ce qui compte. So, if possible, live peaceably with all. Alors, si c'est possible, vivons en paix avec tous. If you have someone in your church who loves to debate and argue, Alors, ah, s'il y a quelqu'un dans votre église qui aime débattre et argumenter, you can point them to this verse vous pouvez lui montrer ce verset and say, How do you reflect this? et lui demander comment est-ce que tu reflètes cela. Et voir qu'est-ce qu'ils vont répondre. Next Prochain verset, Matthieu 5, 11 et 16. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. There are many news websites. Il y a beaucoup de sites de nouvelles who are just trying to get people to read their stories. qui essaient simplement d'attirer les gens pour qu'ils lisent leurs histoires. So they present them in a way that is inflammatory Alors, ils les présentent d'une façon euh, or sensationnelle provocative. ou provocante. and they let people comment. Et ils laissent en plus les gens commenter. So I have read many news stories Alors, j'ai lu beaucoup de, de- de nouvelles about debates in American law à propos de débats dans la loi aux États-Unis. Where they bring in religion and things like homosexuality. Où ils importent dans, dans cela la religion et l'homosexualité. And then you read the comments from Christians. Et ensuite on lit les commentaires de, de soi-disant chrétiens. And they send back the very same hatred that comes to them. Et ils renvoient la même haine qui, qui, dont ils sont l'objet eux-mêmes. They can't stand being reviled or spoken ill of. Ils sont pas capables de supporter d'être euh, haïs et qu'on parle mal d'eux. In Canada and the United States of America, we are going to be spoken ill of. Et euh, on est multifaridé au Canada et aux États-Unis, les gens vont parler mal de nous. And if I have a phone that lets me at any moment spew back at them, et si j'ai dans mes mains un téléphone qui me laisse à n'importe quel moment euh, euh régurgiter ma, ma, ma colère, that's a problem. C'est un problème. We need to be willing to receive their, uh, ill, words. Et nous devons être, euh, accepter de recevoir leurs leur mauvais, mauvais propos. And ourselves blessed because that's how they treated Jesus. Et même, plus que ça, nous considérer comme bénis et heureux parce que c'est ce que Jésus nous dit. Next verse. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. So simple. C'est tellement simple. C'est, ça s'applique si bien. Next verse. Exode, verset, chapitre 20, verset 13 à 17. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous aurions pu lire euh, l'ensemble des dix commandements. Mais les, nos gens à l'époque, à l'ère digitale, ils vont commettre beaucoup de meurtres. Et ils vont commettre beaucoup d'adultères Et ils vont voler beaucoup de temps de leurs employeurs And they will lie. They will say things that are not true. Et ils vont mentir en disant des choses fausses. Et ils vont convoiter. Est-ce que nous les, confrontons sur ces aspects? Ils sont très euh, concrets pour appliquer, n'est-ce pas? Vous Voyez, comme pasteurs, nous allons être Euh, mise au défi. Our people are spending a lot of their time in this area. Nos gens passent beaucoup de leur temps dans ce, ce, ce, ce domaine. And they're accustomed to being free at any time with no one to tell them what to do. Et ils sont habitués d'être complètement libres à tout moment avec personne qui leur dit quoi faire. So we need to help them. Alors nous avons besoin d'aider. And we need to lead by example. Et nous devons euh, diriger par l'exemple. Our words and our actions in the digital world. Mm. nos mots et nos actions dans le, monde digital doivent démontrer la sainteté. si, ce n'est pas le cas, comment pourrions-nous confronter qui que ce soit sur cet, enjeu? Voici des, des mots très pratiques de l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 23 à 25. Repousse les discussions folles et inutiles sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité alors si nous, nous entrons également dans ce même monde, this is how we ought to act. C'est comme ça que nous devons agir. Don't get stuck in the foolishness. Ne, ne, ne, ne soyons pas emportés dans la folie. Lead by a holy example. Il faut diriger, donner l'exemple. And then patiently correct and teach. Et ensuite, on peut reprendre et corriger les autres. Therefore, it's the responsibility of the next generation. Alors donc c'est la, la responsabilité de la prochaine génération. Not only to stand strong and defend the law of God in the eyes of society. Non seulement de demeurer ferme et de défendre la loi de Dieu aux yeux de la société. But also to stand strong and lead Christ's people in keeping the law of God in their personal lives. Mais également de diriger le peuple de Dieu dans leur vie personnelle. Let's finish the sermon by briefly discussing the law in pastoral life. Terminons ce message en discutant de la loi dans la vie pastorale. When lorsque nous prêchons la loi et que nous l'amenons devant les gens, Nous devons montrer sa beauté, son utilité. Like Tel que le psalmiste le fait au psaume 19 versets 7 à 9. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. The, the next generation needs to show the people of God. La prochaine génération doit euh, montrer doit montrer euh, donc au, peuple de Dieu qu'il y a une grande joie à garder les commandements. Et ce qui va nous aider dans cela, ce n'est pas simplement les perfections de la loi, mais également les perfections de celui qui a gardé la loi parfaitement. Qu'est-ce qui nous motive à obéir à la loi? the gospel. L'évangile. Paul's prayer that the Colossians would obey God. La prière de Paul euh, de ce pour que les Colossiens obéissent à la loi de Dieu. Followed his thankfulness that they had been saved. Suit sa, son action de grâce de ce qu'ils ont été sauvés. So also we need to encourage the redeemed to obey God's law. Et de même, nous devons encourager ceux qui ont été rachetés à obéir à la loi de Dieu. And to obey as those who have been redeemed. Et d'obéir en tant que ceux qui ont été rachetés. So we couple the law with the gospel for unbelievers. Alors nous nous euh, unissons la loi et l'évangile pour les non-croyants. By using the law to lead them to the gospel. En utilisant la loi pour les mener à l'évangile. And for believers, et pour ce qui est des croyants, from the gospel we are led to the law. De l'évangile, nous les conduisons à la loi. But now, instead of condemning us, mais maintenant, au lieu de nous condamner, the law gives us a path of obedience. La loi nous donne euh, un, un sentier pour l'obéissance. And this is a wonderful thing. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. So if we have people who are struggling, Alors, ah, si nous, nous avons des gens qui luttent with assurance, avec l'assurance, then we need to give them the gospel. Alors ah, nous devons leur donner la loi. But where we have people who are struggling in obedience, mais lorsque nous avons des, des gens qui Euh, qui luttent avec l'obéissance. And they are wandering sheep et qui sont des brebis qui tendent à errer. Nous avons besoin d'utiliser la loi pour leur rappeler quels sont leurs péchés et pour les reprendre et les, discipliner quand c'est nécessaire. Et ça va être un défi parce qu'il doit y avoir un équilibre. Si nous utilisons la loi pour euh, reprendre un croyant, So we have to use both the law and the gospel in pastoral life. Alors, nous devons utiliser à la fois la loi et l'évangile dans la, le ministère pastoral. But I want to remind you to use the law. Mais je veux vous rappeler d'utiliser la loi. Because there are many debates today. Parce qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui. Which are easy to debate. qui sont faciles à, à, faire. But it only really matters in the church. Mais c'est réellement arrivé à dans, dans la vie d'Église où c'est où c'est. And there are two extremes you can fall into. Et il y a deux extrêmes dans lesquels on peut tomber. You can so heavily use the law. On peut euh, d'un côté utiliser de manière euh, la loi d'une manière euh, écrasante. That people have no hope because they cannot obey que les gens n'auront aucun espoir parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas obéir. Et de l'autre côté, on peut euh, tellement mettre l'emphase sur l'évangile. Que les gens se sentent euh, confiants dans leurs péchés. Alors le pasteur doit savoir comment utiliser les deux et juste comme ça, comme une recommandation, have Il faut se poser la question euh, est-ce que je suis devant un problème d'assurance ou d'obéissance? Et s'il s'agit d'un problème d'assurance, on leur donne l'évangile. Et mais quand c'est un problème d'obéissance, nous leur apportons la loi. That's not a Et c'est pas une, séparation complète entre les deux. C'est juste simplement d'une recommandation pour savoir comment bien évaluer une situation. For example, if they're struggling with assurance, Par exemple, si quelqu'un lutte avec l'assurance, don't tell them to work harder. <laughs> ne leur dites pas de, de, de, de, travailler plus. Point them to Christ and tell them to rest in Him. Pointez-les vers Christ et, et, et encouragez-les à se reposer en lui. But if someone is sinning without repentance, Mais si quelqu'un pêche sans se repentir or refusing to acknowledge their duty, et qui refuse de reconnaître son, son devoir, then tell them to obey the will of God and walk worthy of their calling. Mais ben, dans ce cas, vous, vous devez leur dire d'obéir à Dieu et de marcher d'une manière digne de l'appel. This will be an ongoing pastoral challenge. Et il va s'agir d'un défi pastoral continuel. But be encouraged, brothers. Mais soyez encouragés, frères. We have been given the Holy Spirit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. We're not alone. Nous ne sommes pas seuls. And we have the word of God. Et nous avons la parole de Dieu. We have the power of God. nous avons la puissance. We have Dieu. the promises of God. Et nous avons les promesses de Dieu. And with all of this, et avec tout cela, we can prepare ourselves and our people. Nous pouvons nous préparer nous-mêmes et préparer nos gens. To fight against the world, the flesh and the devil. Afin qu'ils luttent contre la, la, la puissance de la chair, le monde et le diable. And remember that in Jesus Christ we are new creations. Et rappelez-vous également qu'en Jésus-Christ nous sommes de nouvelles créations. And the power of the age to come is working in us. Et que la puissance du monde à venir agit déjà en nous. That is an encouragement. Et c'est un grand encouragement. And a motivation to preach the law of Et une motivation pour prêcher la loi de Dieu. So the question still remains. Alors la question demeure. Will the next generation stand strong? Est-ce que la prochaine génération va demeurer ferme? And proclaim the law of God. Et proclam en proclamant la loi de Dieu. In public life, personal life, and pastoral. Dans la vie, la sphère publique, privée et dans le ministère pastoral. Will the next generation fear God and keep His commandments? Est-ce que la prochaine génération va craindre Dieu et garder ses commandements? close with the words of Hebrews 13. Terminons avec les paroles trouvées dans Hébreux 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amém. Amém.